专业穿刺之斗宅篇，这是我们第一次实际测录。o k 首先呢，看着师傅呢，先帮麻豆呢消毒，接着呢再来做记号，嗯，仔细的做记号。 画好线之后呢，再拿出定位签，用力的把它给夹紧。我们师傅这次拿的是三角开口铅，对准，往上，往下，往上，往下，OK，对准了。细心的师傅再看一次，再夹一次。 弄好之后呢，再拿出我们的导管针，由下往上搓，由下往上穿刺。穿过之后呢，把针收回来，再拿着，再拿剪刀把多余的那个软管给剪掉。 接着再拿出我们的基础体环，由下往上穿，OK，样就大功告成了。记得哦，穿好之后一定要固好，需要两个月不要拔环哦。OK，谢谢各位，拜拜。 我下下次要跟你讨论一下，嗯，这样，不是我应该拿我的，我应该拿我的录音机那个，对啊，我的。我是想说，我这个话术四千一百万，应该要拉近的话，就可以拉近了，嗯，拉近。 就对啊，因为这这花束比较大，是不是可以远一点的，远一点摄入？啊，远一点摄入的话，就回家再再裁吧。嗯，要不然我好像看不到。便真快了。